أشعر من الآن بتلهفهم للموت رغم أننا لم نبدأ القتال بعد لن يستغرق الأمر طويلا رصد عدو في ايه اعيد التلطيم ساعالجك لاعب باقي سقطت السبايك في اي سقط عدو واحد سوف أسترد ما يخصني أعيد التلقيم أعيد التلقيم أحتاج علاجا أعيد التلقيم وجد عدو في أي أعيد التلقيم أسلب البصر مثالي بدأ هذا الحفل للتو أهناك من يشتري هذه؟ أهناك من يشتري؟ شكراً أخذ ما لديهم أعيد التلقيم سقطت لسبايك في بي آخر لاعب باقي لا سلاح يتفوق على أسلحتي سأتولى الأمر هل أحصل على دعم؟ Üneyim. تبقى عدو واحد ازرعوا السبايك تتظاهر بعدم الاكتراث حسنا سألعب سننطلق سبايك في اي آخر لاعب باق سوف يبدأ الحرب انفجري اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية التلقيم أعيد التلقيم أعيد التلقيم هيا بنا تم نشر الزاجر ظلال متحركه سبايك في اي سقطت ال spike في اي أسلب البصر الجدوى تماما ومن الأفضل منحها لي هل أحصل على دعم؟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 شكرا قاتلوا تم نشر الذاكرة رصد عدو متحركة آه. سقطت السبايك في ايه spied the houses. آخر جولة قبل التبديل سنخسر كل شيء بعد هذا أنفقوا المال من التالي؟ تم نشر الذاكرة ابتعدوا عن طريقي ستبدأ المطاردة خرج الروبوت المتفجر آخر لاعب باق لن يموت حلفائي تبديل الجبهات إلى القتال وأنا لا أشعر بالتعب ماذا عنكم؟ سرعت السبايك عدو واحد مهارات عالية في إبطال المتفجر آه خسارة أحب الانفجارات دعهم يحاولوا التغلب علي أعيد التلقيح أعيد التلقيم الرؤية. زرعت السبايك يبقى عدو واحد خسارة أحب الانفجارات هل هل قال أحدكم شيئا؟ <laughs> عذرا لا أسمع سوى الطنين أعيد التلقيم وقعت السبايك منطقة تولد المدافعين آخر لاعب باق وستلاحقهم آثامهم باق أي منكم بعض الجبائر ربما كسر إصبعي أو عدد من أصابعي آخر لاعب باق زرعت السبايك مثالي ابحثوا عن ظلالي فهي سوف تخفيكم هناك من يشتري هذه؟ شكرا سنستعيد أمجادنا ستبدأ المطاردة آخر لاعب باق زرعت السبايك بطاريات وأنا أحتاج إلى إعادة الشحن سترايك في اي تبقى عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية آه! فلترحل في صمت نحن هنا لأننا الأفضل إياكم أن تنسوا ذلك وقت السبايك رصد عدو في ابتعدوا عن طريقي تبقى عدو واحد نتيجة الإهمال انظر إلى عين عدوك يساعد هذا في تحري الدقة أعيد التلطيم سقطت السبايك في اي آه. آه. آخر لاعب باق ثلاثون ثانية أيوة. نقطة الفوز حسنا نحن نعرف الإجراءات ليلتزم كل واحد منكم بدوره وسنحقق النصر قصد عدو في إيه؟ فاز المهاجمون